嘿嘿好闻啊！没有，你自己煮啊，你吃啊，我都煮，我都煮好粥了。我放蟑螂给宝宝。我我听话。你听话啊？听话就不放蟑螂是吧？要不要放蟑螂？ 你喜欢蟑螂吗？不喜欢啊，为啥？ <laughs> 今天没啥好吃的，给宝宝做个鱼，补充一下营养。想不到宝宝还特别喜欢吃鱼啊，他居然一口气把鱼全都吃完了。看到宝宝这么大快朵颐，我就特别满足了，这顿鱼做值了。 说说说，你看到个小吃货在吃面包，小又给你买面包啦，小吃货，干啥啦？烤生蚝啦，好吧，好吧，你干啥？辣的不？一点点，啊。还吃辣呀？哎呦。 也是，收到。你手机丢哪里去了？让他发工资我在相片把你那个视频也添加进去，你也可以看。好的滋滋冒油啊，真的。你左手是什么？左手是什么？你拿了什么？鞋子。那个呢？ 苦瓜，你爱吃哪个？你爱吃茄子啊？你妈也不会做茄子。妈，你你你你说不，打打通风。快去，快去冰妈妈拿茄子冰妈妈。哦哟，好冷嘞！你拿到手上不冷呢？ 小黄哎呀， <laughs> 你干啥？好我打你了，我用这个用这个卷你啊！哎，我也是打你，我用那个卷你啊！哎呀哎呀哎呀！还有冰，还有我敲你头了，赶紧跑，赶紧跑。 赶紧跑路。